Five, four, three, two, one, go. Seven. Poporo, poporo, poporo, poporo, poporo, poporo, poporo, poporo, poporo, poporo, poporo, poporo,

감사합니다. cominciamo c'è tutte siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte la bici è chiara striscia muccia corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte da largo che passa a noi e curatori con la borsa ferrolla siamo banchieri di nolati doppio vento e l'ipocrazia stava a migliorare e i poveracci stavano a papà ma che ci prega ma che ci guarda se un callavoro messi mi fa volare del mare funeranno e per noi seguiamo quelli e Pedro diamo e dono con il vino ai castelli con i giganti seguo in società ci piacciono che sono polli che sono vacche che sono galline perché sono senza spine